जैसे आंगनबाड़ी का है सर तो आपका एनीमिया है या आपका रोकथाम के लिए कुपोषण है उसके बाद आपका आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ होना चाहिए जनसंख्या कितना होना चाहिए या उससे रिलेटेड बाल विकास का जितना आता है बाल अपराध ये तो आपका देख रहे सर पूरा सिलेबस है महागामा प्रखंड के बलिया गांव में अन्नपूर्णा यूथ सोसाइटी के द्वारा 17 अप्रैल 2014 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका एवं सहायिका प्रशिक्षण के नाम पर डॉक्टर आर एन पाल के द्वारा 128 विद्यार्थियों को ठगी का शिकार बना दिया गया है यहाँ पे जो ट्रेनिंग जिसके तो मतलब बोला जाता है सेविका सहायिका के लिए मतलब वैकेंसी निकलेगा तो उसमें हमको फॉर्म भर के नौकरी दिया जाएगा लेकिन ये सब फर्जी है ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला और जहाँ लेना है बाईस लिए हैं पच्चीस सौ लेकिन रसीद काटे है बाईस सौ पचास का अच्छा। ये तो सारा और तो इतना धूप में आते जाते हैं फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपका एग्जाम नहीं होगा ये नहीं होगा वो नहीं होगा और और पैसा लगेगा ये एडमिशन फीस आपने किन दिए R N Pal R N Pal doctor R N Pal को ये मैंने एडमिशन फी पच्चीस सौ रुपया दिया था किन्हीं से पच्चीस सौ लिया गया है तो किन्हीं से चार हजार पैंतीस सौ तीन हजार इस तरह से लिया गया और रसीद काटा है बाईस सौ पचास का ऑनली मात्र यहाँ पे हम अपना सिस्टर को लेके आए हुए हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए सेविका पोस्ट के लिए हाँ। प्रशिक्षण के लिए तो अभी क्या परेशानी हो रही है परेशानी ये हुआ की हमने पच्चीस सौ रुपया दिया जी ठीक है पच्चीस सौ रुपया में पहले हमने सवाल भी किया था की क्यों लग रहा है इस ट्रस्ट uh, में ऐसा व्यवस्था नहीं है विकलांग के लिए क्या कोई खास फैसिलिटी फैसिलिटी है जैसे उसको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए बोला कि ऐसा कुछ निःशुल्क ऐसा फैसिलिटी नहीं है बोले कितना पैसा देना पड़ेगा बोला कि आपको पच्चीस सौ रुपया लग रहा है हमने पच्चीस सौ रुपया दे दिया हमारे सिस्टर घर में रसीद लेके गई तो वो ढाई मैंने बाईस सौ पचास रुपया की रसीद लेके गई जब उसके बाद हम फिर यहाँ आए तो आज प्रोस्पेक्टर हम देख रहे थे जब उसमें भी लिखा हुआ प्रोस्पेक्टर में लिखा हुआ है कि विकलांग को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है प्रशिक्षण यहाँ पे और विधवा को हमारी मांग ये है कि हमारा बैलेंस किया जाए वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप सभी हमारी मदद के लिए हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम उदय कुमार है तथा उनका मोबाइल नंबर निन्यानवे तिहत्तर इकहत्तर बासठ पच्चीस पर फ़ोन कर दबाव डालें ताकि जल्द से जल्द इन महिलाओं से गलत खाते से वसूली गए राशि को वापस किया जाए तथा सख्त से सख्त गलत करने वालों के ऊपर कार्रवाई किया जाए मैं मेरी निशा हंसदा जिला गोड्डा झारखंड से इंडिया अनहट के लिए